Hola gente de Tercer Tiempo, bienvenidos a este octavo capítulo. Una situación mundial bastante complicada, con una crisis sanitaria, una pandemia mundial. Molestaba Andrés por el tapabocas, pero, pero pues ahora el que se ha cagado eso soy yo. Decía que era exagerado. No me gusta echar en cara. Bueno, me gusta echar en cara ciertas cosas, pero esto, este tema no pero el tema sí está bastante complicado, hay que tomar las medidas necesarias, hay que protegerse, estar en cuarentena, hay que ser responsables con la salud, no hay que acaparar en los supermercados y pensar en el otro, porque si somos envidiosos en comunidad, peor. Ahí sí es que nos vamos a joder. Pero usted sí tiene que comprar harto papel higiénico, de todas maneras. Por tanto, por el culo. Sí, porque usted no se depila hace mucho tiempo. Sí. Pero, pero la cosa sí pinta seria y se va a acabar el mundo, hermano. So... Parece que es el principio del apocalipsis. Nos trabamos lo, pronosticó. Yo vi un meme que decía que nos Nostradamus lo había dicho. ¿Nos trabamos? Nos trabamos, sí. Se acaba el mundo. Se acaba el mundo y hay muchas cosas que quisimos ver. A James jugando con Zidane. A Messi levantando una copa del mundo. Llegó el fin del mundo, y nadie alcanzó en tarjetas rojas a Gerardo Bedoya. Llegó el fin del mundo y nunca vimos al Junior pasar de segunda ronda en la Copa Libertadores. Llegó el fin del mundo y no fuimos capaz de ganarle un puto partido importante a Brasil. Mierda. Llegó el fin del mundo y Santa Fe nunca llenó ese de estadio, hermano. Nunca llegó el fin del mundo y CR7 no pudo igualar a Messi. Llegó el fin del mundo y nunca me vi uno de esos partidazos de la liga turca que transmite Winmas. Llegó el fin del mundo y ningún DT asumió que se equivocó. Poco Mesaña, que prefirió irse. Como Osorio. Llegó el fin del mundo y Cuadrado nunca jugó en la selección Colombia como juega con la Juventus llegó el fin del mundo y César Augusto no aceptó la vejez. <laughs> con manillas, se murió con las manillas, y con, las así de colores. El pobre Cucho. Oye, ese Cucho no le dejan salir ahorita, ¿no? Restringida la 70 años, para que <laughs> no puede salir. salir a la calle. <laughs> Se, acabó, el se, acabó buen sport, se acabó absceso, señores. Absceso y el absceso se acabó. Bueno, tercer tiempistas, la idea de este tercer tiempo es sacarles una sonrisa en medio de esta situación tan jodida, tan difícil. El llamado sí es a cuidarnos. Hay que protegerse, cumplir las normas sanitarias, resguardarse en casa. Si tienen síntomas, llamar a las líneas. Tampoco saturar las líneas por cualquier gripa o por cualquier síntoma normal, aparentemente normal. Y mucha suerte y esperemos que esta vaina pase rápido. Thank you.